Bă, tu cine ești? Hmm. El Rumano Inventó el motor de avión a reacción La cura a la diabetes y a la cólera, doctor El estilógrafo y también la cibernética Son inventos rumanos que te cambiaron la vida El humano levantó mucha España en la obra Y lo hizo bien a pesar de lo poco que te cobra Siempre abrió su puerta de la casa al español Y no mordió mano del que comida le dio Y un oh. millón de rumanos que hay aquí En la cárcel hay solo como unos 10.000 Y eso es el 1% del total No digas que el rumano es delincuente natural Hay un 99% de currantes De gente decente de sus familias amantes Tenemos Digimóvil, tiendas de alimentación Para recordar nuestro país y nuestra tradición Soy rumañol, soy rumañol Un rumano crecido al estilo español Orgulloso de donde he nacido Orgulloso y del país y de la gente que me ha acogido Soy rumañol, soy rumañol Un rumano crecido al estilo español Toda una vida entre dos aguas Ah, toda una vida entre dos lenguas. No soy racista, admiro a muchos gitanos, pero me está jodiendo el que viene a poner la mano. Por culpa de unos pocos, a todos nos mira raro. Por culpa de unos locos, todos somos malos. Tengo unas manos con las que rezo al Señor, y no le importa si soy rumano o español, porque me va a importar a mí tu xenofobia. Si tú eres un retrógrada que olvidó su historia, hay gente buena que no se entera y no entiende. Que me duele que recuerdes a todos que soy de fuera te hablaré de mi país cuando yo quiera. No hace falta que cuentes mi vida entera. Pero bueno, nadie es perfecto, yo tampoco A estas alturas te aseguro que lo he visto todo, He visto hasta un rumano racista y xenófobo He visto como un español me ayuda más que todos Soy rumañol, soy rumañol Un rumano crecido al estilo español Orgulloso de donde he nacido Orgulloso y del país y de la gente que me ha acogido Soy rumañol, soy rumañol Un rumano crecido al estilo español ah, Toda una vida entre dos aguas Ah, toda una vida entre dos lenguas. Emigramos y emigramos a todos los lados. Y es cuando rumano con rumano son hermanos, tratando de sobrevivir en campos de batalla. Nacidos para luchar cuando la vida te falla. Acéptate quien eres, acéptate como eres, acepta de dónde vienes y qué es lo que tienes. Tenemos algo mejor que el pan de cada día. Tenemos raíces, tenemos familia. La familia no muere como un trago de tequila que te lo tomas, te quema, te sienta bien y ya puedes huir de tus raíces toda la vida Yo soy rumano y me da igual lo que la gente diga Yo vivo en la frontera, sé lo que si no la quiero Vivo el fascismo y la fobia de ser un extranjero Cuando el mundo se imagina que no eres capaz de nada Eres capaz de hacer cosas que el mundo ni imagina Soy rumañol, soy rumañol Un rumano crecido al estilo español Orgulloso de donde he nacido Orgulloso y del país y de la gente que me ha acogido Soy rumañol, soy rumañol un rumano crecido al estilo español. Ah, toda una vida entre dos aguas. Ah, toda una vida entre dos lenguas. Soy rumañol, soy rumañol. Un rumano crecido al estilo español. Ah, no me da vergüenza ver qué pasa. Si yo traigo lo mejor de cada casa, soy rumañol, soy rumañol, soy rumañol, soy rumañol. oh, oh. oh y no quiero ser otro.